human being is great. You are good. You know, this is important to get your basic goodness and stop beating yourself up. momento ci troviamo nel Minas Gerais, uno stato del sud-est del Brasile, e nel Bairro Corrego Alto, che è uno degli ultimi bairri periferici della città di Coronel Fabriciano. E mm, in questo bairro l'associazione Papa Giovanni è presente sul territorio da circa 20 anni con vari progetti. Uno di questi è lo Espacio Cre Creativo che è una scuolina che accoglie i bambini dall'1 ai 3 anni. E, mm, giusto settimana scorsa, in questo posto, è stata mm, celebrata la festa della coscienza negra, e, mm, una festa molto eh, sentita e importante dal popolo brasiliano. E, niente, adesso andremo a conoscere insieme meglio eh, parte di questa festa. Thank you. Buonasera, siamo qua con Marlì allo Spazio Creativa e um, mm, ci puoi parlare un po' di te, de, di quello che fai qua? Sou Marli, membro da Associação Papa Jogos de Três, do Brasil. Sou coordenadora do projeto da Escola Infantil, Espaço Criativo. É, estou coordenando crianças de 2 a 3 anos. Cosa rappresenta la coscienza negra? É, no Brasil representa uma luta, né, uma luta social, é, também representa que a gente tem que conscientizar as pessoas a respeitar não só pela cor, mas né, pela história de vida de cada um. Então essa luta foi conquistada através de um escravo que morreu lutando aqui no Brasil para mudança e respeito sobre os negros. Por que é così importante celebrarla? Há cinco anos foi implantada né, no currículo escolar a comemoração da consciência negra. Então a gente fez um trabalho muito grande para conscientizar não somente os adultos, mas também as crianças a participar deste momento. Foi um desafio que a gente fez aqui no Espaço Criativo, conscientizando as crianças o respeito pela, pelas pessoas, né? de cores diferentes, ou de raças diferentes, ou de eh, físicos diferentes. Cosa comuna il Brasile e l'Africa? A coisa comum é que veio muitos, muitos anos atrás, vieram muitos escravos da África que chegaram ao Brasil, eh, na Bahia, e assim foi dividindo né, por todo o Brasil um pouco da cultura africana. E estabeleceu né, os africanos, os escravos, foi aquela mistura de Questo video eh, viene, viene pubblicato su un sito che si chiama Antenne di Pace, dove si dà voce a chi non ha voce. Cosa, eh, a cosa vuole dare voce la coscienza negra? Un messaggio più novo, perché aqui no Brasil ainda há una discriminação molto grande entre as pessoas de cores. Então, que venha a ser todo mundo igual. respeitar no trabalho, nas ruas, né, em qualquer lugar que os, os negros também sejam respeitados igual os brancos. Obrigada. <laughs>